бир тектүү оптикалык чөйрөдө жарыктын таралышы алдыңкы тажрыйбаларда жарыктын мүнөзүн жана анын ар кандай чөйрөдө таралышын изилдейбиз коюлган маселени чечүү үчүн мектеп демонстрациясынын лазер менен колдонобуз байкоону биринчи суу чөйрөдө андан соң абада өткөрөбүз суу чөйрөдө лазердин нуру түз бардык багытта жана ар кандай тереңдикке таралууда демек аквариумдун бардык чекитинде суу чөйрөсү бир тектүү ошол себептен жарык эч бурмалоосуз таралууда тагыраак түз эми жарык аба чөйрөсүндө кандай таралаарын байкайлы жарык нурун жакшы көрүү үчүн суу үстүндөгү аба бөлүгүн түтүн кылдык жарык абада дагы түз баардык багытта ар кандай бийиктикте жакшы таралаарын көрүп турабыз бул эффектти тажрыйбанын шарты оптикалык чөйрөнүн бир тектүүлүгү менен түшүндүрсө болот жарыктын нурун бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө таратсак кандай болот нурдун биринчи чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өтүшүндө эки чөйрөнүн чек арасында жарык биринчи багытынан четтейт тагыраак сынат жарыктын сынуу закону тууралуу кийинки тажрыйбаларда айтып беребиз азыр болсо жөн гана жөнөкөй бирок маанилүү жыйынтык чыгаралы бир тектүү оптикалык чөйрөдө жарык түз таралат